желанная и осмеянная, единственная и одинокая. Они жаждали ее внимания, она мечтала о любви. Премьера нового театрального сезона «Травиата Джузеппе Верди» 8 и 10 сентября на сцене Большого театра Беларуси.